Ang Friends Life Matters mga kaibigan ay isang organisasyon at grupo ng mga Pilipino na nakabase sa Amerika. Ang kanilang layunin ay ang maghanap ng mga taong nasa laylayan ng lipunan at tumulong dito, lalong-lalo na sa Pilipinas. Isa sa kanilang programa ay ang Wedding Program kung saan ito ngayon ang ating gagawin. Maraming maraming salamat, Friends Life Matters, sa inyong kabutihan. At sa pagkakataong ito, ito na naman, mga batang nasa ilalim ng tulay, ang part 2 ng mga munting anghel na ating papasayahin. mga kaibigan, papasukin natin. Saan na, saan na? Ito po yung pagbibigyan natin, pasukin natin. Nang ipinalam sa akin na okay na ang proyekto, ay wala akong sinayang na sandali. Kaagad akong pumunta sa ilalim ng tulay at kinunta ko ang coordinator upang ipaalam ang isang malaking sorpresa sa mga bata. Maraming maraming salamat, Ma'am Shi. Napakabusilak ninyong puso sa araw na ito. Muli na naman nating papasayahin ang mga munting anghel na nakatira sa ilalim ng tulay. pila natin, ayusin natin yung linya. Yes, nandito po tayo ngayon sa McDo sa araw na ito ay panibagong pakain na naman sa mga bata. Tapos huwag natapos na tayo, bababa tayo, ganun pa rin, walang tatakbo. kasama natin ang isa po sa ating uh, uh, pinaka apat leader doon sa ilalim ng tulay, sila po yung mga contact natin no, kapag meron tayong mga feeding program. Then kasama natin si uh, Ate Raquel. Ate Raquel, ano ang pakiramdam na ngayon ay nandito na naman tayo para sa isang programa? Masaya po kasi nagsama po yung mga bata. Nagpapasalamat po kami sa inyo at nakakabog po kami ng mga bata. Dito po kami dinala sa... Okay, ang papasalamatan po natin ay ang Friends Life Matter. Sila po ang uh, nag-sponsor po sa uh, activities na ito. Pasalamatan mo lang. Maraming salamat po sa Friends of Mother. Thank you for God bless po. Thank you, thank you so much, Ate Raquel. Maraming maraming salamat. At si Ate, Uh, ano Si Ate Banji naman, isa din sa coordinator natin. Uh, ah, maganda magandang hapon, Ate Banji. Anong pakiramdam na ngayon? Eh, nandito na naman tayo. Masayang-masaya po yung mga bata dahil napili na naman ko yung tagapulo, yung dyan sa may baba ng tulay. Nagpapasalamat po kami sa nag-sponsor po na magpakain sa mga bata. Sana po, i-bless po kayo ni Lord na marami pa pong blessing na matatanggap po ninyo. So, ang, ang ating pong sponsor ay Friends Life Matters. Ay, salamat po sa nag-sponsor na Friends, Friends Life Matters. Thank you po. taong ito, another uh, collaboration. Kasama natin si Mom Joy. Thank you so much, Mom Joy. Oo. At siyempre kasama natin, ang aming mga high, issue ka na. <laughs> Oo. So, maraming salamat, Ma'am Joy. siya sa mga bata. Kaya, hindi natin papatalagalin. Okay. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in this high gift which we are about to receive for thine bounty. Do Christ our Lord. Amen. masaya ka? Uh, ilang beses ka na napunta na dyan, ng, ano, ng McDo? Ngayon lang? Ngayon ka lang nakapunta? Oo, oh, ayos ha. Okay na yan, chicken, no? Chicken yung pagkain natin, ha? Busin nyo yan. Habang kumakain ng mga bata ay sinunod naman ang pamimigay at pamamahagi ng mga laruan. Walang kasing saya ang mga batang ito. bata, di ba po, ganyan na ako eh. Yung, ano tayo sa toys, di ba? Yung, bibili tayo ng toys, but kailangan, ano, ah, ah, parang ano tayo, eh, na, bibili natin ng toys, bibili na ng pagkain. Yung dating bata tayo. Pero dahil kahit pa paano, binigas tayo ni Lord, so mag-share tayo ng blessings sa mga bata. Thank you so much again nagbigay na naman tayo ng kunting kaligayahan sa mga pamataan dito na nakatira sa ilalim ng tulay dito sa Johnson, Cayeta. Thank you so much, Dilete, sa taong lahat. At lagi tayo uh, ah, hinaalala sa pagkakataon ng mga pagbigay. At maging instrumento tayo sa pagkakataon. Thank you! Bye! God bless everyone! Kung sino ang may birthday, siya pa ang nagregalo. Maraming maraming salamat, Ma'am Shi. Walang mapagsidlang kaligayahan ang naramdaman ng mga kabataang ito sa ginawa nating regalo para sa kanila. And of course, thank you so much sa bumubuo ng Friends Life Matter. Lalong-lalo na po ang ating presidente, Pres Alex Cayetano. Thank you so much po sa pagtitiwala at ako ang napili ninyong kaagapay para sa pagpapatupad ng proyektong ito. Sa muli po, ako po si Taong Gala. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.